Okay. ok. voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ah. Ok. Hola. Ito ginagawa mo. Vlog ka niya. Subong. Takit ang kahoy ba? Challenge failed. Ninay. Eh. Good morning, good morning, good morning mga kores-kores. So, buong aga, may challenge kita kay Kores-Kores. Sani boy, ibahimo ta sa iya, pasat iton ta sa puno. <laughs> Kamusin na. Kamusin na. Tapos, sulat ta sa para malipay man ang iyang uh, ah, tagipusoon ng may kwarta sa dayon. Tcharam! Let's months later. Alright, uh, so guys, I'm gonna see Forest Grace Vlog. Be? Oh. Ano na? May ibahin mo ko sa imo. Oh, challenge na naman? Oo, uh, ah, challenge. Yep. Naisang at ka na sa puno. Dang Liga, tag-pampers ko. Isakat ka sa puno, may sohol niya. Subong maligid to ito sa sohol. Pila ako, 500 ah. Ay, hindi mo 500. Ariyo, kalma ka. Wala may 500. Ano ka dala? Hindi pwede hambal. Isa ka ta kaya, isa puno. na? Na, no, da, da, da, da, da. Dulo sa ako. Wala pa kaya, di mo na imo karon nga. Ano ang sige na. Isa ka ta kaya, isa puno. Mangita kita sa puno. Pagka. Dali na. Ba't magat na sa ako? Hmm, bala na. Hmm. Sige na. Uh, challenge Dali na, dali na. Yo, challenge accepted. One eternity later. Amo na sabitan no? Oh, yeah. Na dry ikit madikit ka sa wall sa sa dingding. Ano na. Oh. Ah. Sige be, sige be, try be. I believe I can fly. O, oh, game. Katamat. <laughs> Basic. Basic, ha? Sige na. Ay, pinaka isip tayo. Isipan sa puro. Ah, mga 5 minutes. Oh, na, 5 minutes. Wow. Boy. mga 2 minutes, ha? 2 minutes? Oo, ah. Sige na, dali ano? oh, na. Oh, sukot na <laughs> na. Baboy, ano yun? yan? Yan? Wait, lang. Ah. wait lang! So, mga kores ko ng respect 3. So, ito yung final. Sayang 500. Okay na. Okay na. Ah. Ang ah, mga back up. Ah. no, no, no, no. Ay! Putang ina, ginagawa Ay, di na. Hindi na may 100. Lalagpan kaya. Okay. <laughs> Panalo. Gago. <laughs>